Mircəlalın həyatı, yaradıcılıq yolu Mircəlal Cənubi Azərbaycanın Əndəbil kəndində anadan olmuşdu. Uşaqlıqda ailəsi ilə birlikdə Gəncəyə köçmüş, ibtidai təhsilini burada almışdı. Uşaqlıq və gənclik illəri Gəncədə keçmiş, buradakı qaynar ədəbi mühit onda bədii yaradıcılığa meyil yaratmışdı. Gəncə Pedaqoji Texnikumunda təhsil alan Mircəlal, Bir müddət Gəncə və Gədəbəy məktəblərində müəllimlik etmiş, gənc nəslin təlim tərbiyəsi ilə məşğul olmuşdu. 1930-1932-ci illərdə o Kazan Şərq Pedaqoji İnstitutunun Ədəbiyyat Fakültəsində təhsil almışdı. Sonra Bakıya qayıdaraq təhsilini Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasında davam etdirmişdi. Bir müddət elmi fəaliyyətlə məşğul olmuş, mətbuat sahəsində çalışmışdı. 1933-cü ildən ömrünün sonuna dək pedaqoji fəaliyyətini Azərbaycan Dövlət Universitetində davam etdirmişdi. Mirzəlalın yaradıcılıq fəaliyyəti çoxcəhətlidir. Bədii yaradıcılıq, publisistika və elm sahəsində uğurlu fəaliyyət göstərən ədib daha çox yazışı kimi şöhrət qazanmışdı. 20-ci əsr Azərbaycan bədii nəsrinin yaradıcılarından olan Mirzəlal hekayə, povest və romanları ilə yüksək ədəbi mövqe qazanmışdı. O, ədəbiyyatımızda kiçik hekayələrin əsas yaradıcılarındandır. Molla Nəsrəddin məktəbinin ədəbi ənənələrinə xüsusi ehtiramla yanaşan yazıçı Azərbaycan hekayəsini yaşadığı dövrün mövzuları və problemləri ilə zənginləşdirmişdi. Sadəlik, təbiilik sənətkarın Həkim Cinayətov, Bostan oğrusu, Təzə toyun nəzakət qaydaları, badam ağacları və digər hekayələrinin əsasını təşkil edir. Yazıçının fərdi üslubunun özünə məxsusluğunu ifadə edən həyat hekayələri, sadə hekayələr kitablarında toplanmış əsərlər yüksək ideya bədii keyfiyyətləri, xəlqiliyi ilə oxucusuna saf, səmimi hisslər aşılayır. Mircəlal Dirilən Adam əsəri ilə Azərbaycan ədəbiyyatına mükəmməl tali roman yaradan yazışı kimi daxil olmuşdu. Əsərdəki Qədir obrazı sərt ictimai mühitin girdabından çıxmaq üçün var gücü ilə mübarizə aparan, lakin cəmiyyətdə dayaq tapa bilməyən insanların keşməkeşli taleyini özündə ümumiləşdirmişdi. 1941-ci ildə yazılmış, müharibə başladığı üçün 1944-cü ildə çap olunmuş Açıq kitab romanında tutduğu doğru yoldan dönməyən yeni nəslin uğurlarının labüdlüyü, maarifçi mühiti bulaşdıran insanların faciəsinin ictimai mahiyyəti açılıb göstərilir. Yaşıdlarım avtobioqrafik romanında qocaman yazıcı Kərimzadənin taleyini əks etdirməklə maarifçi durumun fərqli meyllərinə işıq salan yazıcı əslində milli ziyalılığın problemlərini diqqət mərkəzinə çəkmişdi. Mircəlalın Bir gəncin manifesti romanı isə ədəbi tənqiddə haqlı olaraq Azərbaycan ədəbiyyatının yeni dövrünün manifesti kimi təqdim edilmişdi. Bu əsərdə ədibin realizmi bütün gücü və geniş imkanları ilə qabarıq nəzərə çarpır. Romanda yazıcı təkcə əsərin qəhrəmanı Baharın haqlarını müdafiə etmək, ədalətsiz cəmiyyətin əzdiyi insanın çağırışlarını əks etdirmək ilə kifayətlənmir, bütövlükdə insanlığın manifestini canlandırır. Yolumuz Hayanadır romanında isə tarixiliklə müasirlik öz əksini üzvü əlaqədə tapmışdı. Əsərdə Azərbaycan satirik şeirinin banisi Mirzə Ələkbər Sabirin keşməkeşli həyatı və ədəbi mübarizəsinin fonunda sənətkar və zaman münasibətlərinin məsuliyyəti və gərginliyi ön mövqeyə çəkilmişdi. Bu əsərdə həm də Mircəlal zamanına görə müasir mövzularda dilə gətirilməsi çətin olan vətəndaşlıq qayəsi haqqında baxışlarını ifadə etmişdi. Əsər həm də müəllifin ürəkdən bağlı olduğu Molla Nəsrəddin ədəbi məktəbinə, bu məktəbin görkəmli nümayəndələrinə böyük ehtiramın bədii ifadəsi kimi əhəmiyyətlidir. Mircəlal Paşayev Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elminin qiymətli nümunələrini yaratmışdı. Onun Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığına həsr olunmuş Füzuli sənətkarlığı monoqrafiyası orta əsrlər Azərbaycan poeziyası haqqında mühüm elmi mənbədir. Mircəlalın Azərbaycanda ədəbi məktəblər monoqrafiyasında Maarifçi realizm, tənqidi realizm və romantizm cəryanlarının elmi nəzəri məsələləri tədqiq edilmişdi. Böyük demokrat ədib Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığının əsl mahiyyətini, sənətkarlıq xüsusiyyətlərini açan tədqiqatları ilə o Azərbaycan ədəbiyyatında realizmin özünə məxsus cəhətlərinə aydınlıq gətirmiş, ədəbiyyatşünaslıq elmini daha da zənginləşdirmişdi. Mircəlalın həm müəllifi olduğu Ədəbiyyatşünaslığın əsasları 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı dərsliklərindən ali məktəblərimizdə indi də dəyərli mənbə kimi istifadə olunur.